Mabingwa wa soka kutokea nchini Ufaransa PSG wameripotiwa wako tayari kuachana na mastaa wao Neymar pamoja na Lionel Messi pindi ifikapo mwishoni mwa msimu huu. Taarifa kutokea jijini Paris zimeripoti kuwa kikosi cha PSG kitajengwa tena upya na inaaminika wachezaji saba tu wameorozeshwa ambao watabaki, lakini mastaa hao wawili hawakujumuishwa kwenye kikosi hicho, huku Kylian Mbappe akiongoza katika orodha hiyo. Taarifa imeeleza kuwa Klabu ya PSG na mkakati wa kufanya mabadiliko makubwa msimu huu pindi utakapomalizika, huku ikijiandaa kuachana na Lionel Messi ambaye mkataba wake utamalizika hivi karibuni. Inaaminika kwamba klabu ya PSG ilikuwa iko tayari kumwongeza mkataba mpya Lionel Messi, lakini star huyo amesuasua na anataka kufahamu malengo ya klabu hiyo msimu ujao. Lionel Messi amehusishwa na klabu yake ya zamani ya FC Barcelona pamoja na klabu ya Inter Miami inayomilikiwa na David Beckham huku taarifa zikiripoti kuwa nyota wa kimataifa wa Argentina anataka kumalizia soka lake Ulaya. Na hiyo ndio ilikuwa update ya michezo kwa siku ya leo kutoka hapa Stein TV. Je, ni yapi maoni yako mtazamaji wetu kutokana na habari ambayo tumekusogezea? Basi usisite kuacha maoni yako hapo chini, na nilikusogezea habari ni mimi Mohamed Ali.